favela no Rio. Uhum. E eu fui porque eu gosto e acabou. Não me interessa a opinião de ninguém. E as pessoas gostam de mim, sabe por quê? Todo mundo chega e acha feio, acha ruim, discrimina, acha que todo favelado não presta, que traficante não presta, o que não é verdade o traficante está exercendo uma coisa e ele, ele infelizmente caiu naquilo, mas não é para pôr uma etiqueta. Ah, uhum. E aí quando você gosta, em todo lugar é assim, se você vai em algum lugar discriminado e você admira, eles te abrem o coração. Uhum. Fazem tudo por você. É uma maravilha isso. seria do Rio de Janeiro se não tivesse essas favelas? Uau. Seria só não, prédio. Um <laughs> seria é um horror, uma coisa medonha. Uau, uau. Porque as pessoas falam que a favela é feia, mas a favela é muito bonita. Ela tem aquela estrutura de cidade medieval europeia também. Uau, claro, é Mediterrânea também, não? É. Então é uma coisa que, que ela nasce como uma flor do ah. sol solo. Vai... Também é como a identidade e nasce organicamente, tanto a primeira casa como cresce a família, faz mais um ah, quartinho, tá. mais isso, mais aquilo. É como uma flor que sai do chão.